Κεφάλαιο 3. Μαγεία. Η μαγεία βρίσκεται μέσα μας. Θα την αντιληφθείς όταν βγάλεις το σκοτάδι από πάνω σου. Αυτοί που δεν γνωρίζουν πώς να αντιμάχονται στεναχώρια χάνονται νέοι. Λοιπόν, θα ζήσεις ή θα συμβιβαστείς.